Wow. Có gì? Chạy gì cái này được rồi. Đi. sang thử giống lót ở đây mẹ ráng nhỉ quá đấy quê ¡Vamos! Thank you. Thank you. Thank y Yes. Kiliat nhanh cái video. Oh, jangan jauh, tunggu tunggu tunggu jangan balik sana. Ya, ya, ya. menang menang mungkin raja anak mungkin sana merto pengentas niki kenaan puniki mengenah nenten magaging sana tadi menika Vijay number number number pergi. Madam Ruben, Aman Mana, Madam Ruben Ruben, Ruben Ruben pergi. Ruben Ruben Ruben, Ruben Ruben ada dalam kami Ruben Ruben Ruben. Good good. Tadi itu Enggak orang. Besok. Amankan rumah tangga pergi dan yang kanan dulu mengenal bangunan. Mayor, mayor, mayor, mayor, mayor, mayor, mayor. mayor. Thank you. my children will not let them go. So that was about power. Ê, cho con đọc quá, ê. Hạ đê, hạ đê. Con đọc quá, ê. Thank you. giá nhục được à. Nó rung lên thì đúng không? Dạ. Ờ, Pasang itu juga, juga ini kok. Ada ini kok. beton sedang kami, tukang sandang punika. Raja nampak pergi. Karena gahat dan ini. Thank dua ya iya, zaman ada fotonya mungkin iya, Bagus kan saya kehilangan ayo korban dari penjara Belanda juga karena masuk langsung di penjara untuk agar penjaranya keluar dari dunianya istri dan pula beliau mungkin di belakang sih ya tapi ya masuk juga lagi sekarang itu harapan ke depan terkait dengan pacaran ini ya diampuni dosa-dosanya selama hidupnya sudah membahas dari keluarga Puri nama lengkap Gusti Ayu Adi Gusti Ayu Adi ibu nama baris baris gede baris gede di dalam Kerajaan menara Jebos Bebos Bacaan kantor dan perjalanan oleh Baris Kedua Indonesia elegan elengan Sirau mundur Raja Potong Eliksir mereka memarki dumuran Thank you. Eh, layon Ya, pergi, pergi, pergi. Professor é Edelânio. Né? Unut Julda Kakak Alim Dua hidup beneran lingsir Menikah dealer Hidup beneran Mana nampak nampak Diki Baler naga nomornya Dirto Dirto Dirto Sami Baler naga Secondnya sekarang masuk ini lewat lagi betul alih benar Prabu mengaku. Oke, terus terus. Oke, bunga bunga. allah allah allah allah, Stop, stop, stop. Berapa lagi? Berapa? Tapi mau pakai. Tapi. Yeah. Club, Voleibol Club, Valencia. Thank you. gonna I'm go Thank o t e you. o 勝てるはチームです tadi di Alunas ring petugas pemadam kebakaran panel ranjung jebol mobil ini semprot semprot jebol pakaian agro